मास्टर आता है आता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत साल में 200 दिन बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए मास्टर को देखा है तुम देखा है कब देखा तो हाँ छब्बीस जनवरी में आता है तो नहीं आता है साहेबगंज जिला मंडल प्रखंड के कुलभंगा पहाड़ नामक गांव में पठन पाठन योग्य 50 बच्चे हैं जिसमें 35 बच्चों का नामांकन विद्यालय में होने के बावजूद हेडमास्टर कुलदीप यादव एवं सहायक शिक्षक शंकर दास पिछले दो वर्षों से विद्यालय नहीं आ रहे हैं नाम क्या है मास्टर का कुलदीप यादव है और शंकर दास है कहाँ रहता है मतलब साहेबगंज में गांव से कहीं आवेदन बना के दिया है हाँ आवेदन तो दिया गया था डीसी साहब को भी और उसमें तो आवेदन देने के बाद ही आने लगा तो फिर एक दो दिन आया महीने एक महीना दो महीना हो गया उसके बाद चले गए हैं उसके बाद तो आइए नहीं रहे हैं ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन है ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष सूर्जा पहाड़िया है तो वो, वो कुछ नहीं बोलते हैं क्यों नहीं आता मास्टर वो तो उनके साथ तो मिलजुल के पैसा निकाल के खा लेते हैं और वो क्या बोल पाएंगे तो आप लोग कभी कुछ बोले उन लोग को कि क्यों नहीं आते हैं के बारे में हम लोग हम लोग बोलने के बाद तो हम लोग को उल्टे धमकी दिया जा रहा है क्या धमकी दे रहा है तो हम लोग को मारने के लिए ही तो हम लोग क्या कर पाएंगे इसलिए वो तो सबसे मिलजुल के रहते हैं इसलिए हम लोग बोल नहीं पाते हैं मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि ये गांव मेरा अपना गांव है इसलिए मैं और मेरे गांव वाले ये चाहते हैं कि यहाँ के हेडमास्टर कुलदीप यादव एवं सहायक शिक्षक शंकर दास को हटाकर यहाँ नया शिक्षक बहाल किया जाए ताकि यहाँ के बच्चे को समान शिक्षा प्राप्त होने पाए इसलिए आप सभी वीडियो देखने वालों से मेरा अनुरोध है कि के उपायुक्त ए मुथु कुमार को mobile number nine four three one one five two zero two one पे फ़ोन करके दबाव डालें ताकि यहाँ के बच्चे को शिक्षा प्राप्त होने पाए वो उनका अधिकार है पढ़ना चाहता है तुम पढ़ने मन लगता है हाँ, लगता है तो मास्टर आएगा तो पढ़ेगा